官学校の頃を思い出しますね如月先輩無駄話は後だ構えろ The wheel of fate is turning e e l 1 action バル相応の成長はしているようイリリア騎士団に入りませんか貴様一人で勝手にやっているそのような茶番に僕を巻き込む私を怒らせないでください The wheel of fate is turning

Rebel 2. Action. Seriously, 貴様の正義は不要だ。Seriously, please. Don't say I didn't warn you. The wheel of fate is turning. Rebel 1, action! to keep going. Perfect. 所詮はまがいものか。これはイカルガの英雄殿か。第七機関の狂犬が。The wheel of fate is turning. Rebel one action. 所詮は犬か。手加減してあげてくださいね。なんだ どこかで聞いたような声が The wheel of fate is turning Rebel 1 action 手加減してあげてくださいねあれこの声って The wheel of fate is turning Rebel 1 action Perfect 子供相手に本気になれるかなるほど それが君の正義か The wheel of fate is turning Level 1 Action Finish 少しはやるようだ Level 2 Action 手加減なしだ Finish 見事な戦いだった 貸し付けてやっからかかってこいよ The wheel of fate is turning Level Action いい加減煩わしいぞ小手先だけの腰抜けが影は影らしく地べたでも舐めているいかにも無人らしいその狭い両家影は這うものではない広く多いあまねく侵すの 大火力発揮しますちょうど採掘してたと頑張って相手してよね好きにしろ凍えても知らんが The Wheel of Fate is turning 時間の無駄だ阻むのは気にせる落ち着け君は血の毛が多すぎる The Wheel of is turning. Level 1, action! まさかこんなところで出会えるとはな。イカルガの英雄さんよ。好都合だ。貴様は、ここで倒す。The wheel of fate is turning. Rebel 1, action! Finish! 何やがって。もはや。

器で僕に話しかけて不愉快 The wheel of fate is turning Level 1 Action That's only 滅べ貴様にその器は分不相応

貴様が光楽しませてくれる切り捨てるまで The wheel of fate is turning Rebel 1 Action! レザーの